Участковый инспектор полиции. Майор полиции. Быстрицкий Сергей Сергеевич. Территория обслуживания. Волноваха. Улица. Комсомольская. Переулок. Карловский. Переулок. Кошевого. Улица. Железнодорожный. Улица. Комарова. Улица. 40 лет октября. Улица. Донецкая. Улица. Свердлова. Улица. Колхозный. Село М. Павловка 217 человек. Село. М. Григорьевка 145 человек. Село. Трудовое 205 человек. График приема. Вторник с 17 часов до 19 часов. Суббота с 9 часов до 12 часов. Телефон. 0953 221 002 Быстрицкий Сергей Сергеевич обвиняется в совершении уголовного преступления, предусмотренного части 2 статьи 190 Уголовный кодекс Украины. Мошенничество, совершенное повторно, или по предварительному сговору группы лиц, или такое, что нанесло значительный ущерб потерпевшему. Наказывается штрафом от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок от 1 до 2 лет, или ограничением свободы на срок до 5 лет или лишением свободы на срок до трех лет. Постановление о назначении судебного разбирательства. 20 мая 2019 года. Город Волноваха. Волновахский районный суд Донецкой области в составе председательствующего судьи Чальцевой с участием секретаря судебного заседания Серых, прокурора Новицкого, обвиняемого особо 1 обвиняемого Быстрицкого, защитника Сагирова, потерпевшего особо три, провела в зале суда. Волноваха подготовительное судебное заседание уголовного производства, внесенного в единый реестр досудебных расследований 420 триллионов 160 миллиардов 500 миллионов 554 от 23 июня 2016 года, по обвинению особо один, уроженец Харькова, гражданина Украины, с высшим юридическим образованием, женатого, имеющего на иждивении двух несовершеннолетних детей, несудимого, неработающего, проживающего по адресу, адреса 1. Быстрицкий Сергей Сергеевич, уроженца Волновахи Донецкой области, гражданина Украины, с высшим юридическим образованием, женатого, имеющего на иждивении несовершеннолетнего ребенка, несудимого, работающего в должности старшего инспектора полиции Волновахского ОП ГУНП в Донецкой области, проживающего по адресу, адрес 2. В совершении уголовного преступления, предусмотренного части 2 статьи 190 УК Украины. Установил. На рассмотрении в Волновахском районном суде находится вышеуказанное уголовное производство. Заслушав прокурора, обвиняемых, защитника, потерпевшего, изучив обвинительный акт, суд считает, что уголовное производство подлежит назначению к судебному разбирательству по следующим основаниям. Оснований для закрытия уголовного производства не усматривается. Обвинительный акт составлен в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, при его утверждении прокурором соблюдены требования закона. Оснований для направления обвинительного акта для определения подсудности не установлено. Данное уголовное производство подсудное в Волновахском районном суда Донецкой области. Во время подготовительного заседания прокурор с ходатайством об избрании меры обеспечения уголовного производства в суд не обращался, поэтому оснований для избрания обвиняемой меры пресечения нет. Итак, определен состав лиц, участвующих в судебном разбирательстве, и что судебное разбирательство указанного уголовного производства должна проводиться в открытой форме судебного заседания. В соответствии со статьей 314 УПК Украины в подготовительном судебном заседании суд вправе принять такие решения, в частности, поручить представителю персонала органа пробации составить досудебный доклад. Согласно части 2 статьи 314.1 УПК Украины досудебная доклад состоит отношение лица, обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести, или тяжкого преступления, нижняя граница санкции которого не превышает 5 лет лишения свободы. С учетом вышеизложенного, суд приходит к убеждению о необходимости составления досудебного доклада относительно особо 1, Быстрицкого Сергея Сергеевича, с целью обеспечения суда полной информацией, которая характеризует обвиняемых. Таким образом, в наличии достаточные основания для назначения данного уголовного производства к судебному разбирательству. Руководствуясь статьями 314, 316, 331 УПК Украины суд, постановил назначить уголовное производство по обвинению особо 1, Быстрицкого Сергея Сергеевича в совершении уголовного преступления, предусмотренного части 2 статьи 190 УК Украины, к судебному разбирательству в судебном заседании в Волновахского районного суда Донецкой области, город Волноваха улица. Юбилейная, 29, на 22 августа 2019 года. На 13 часов. Представителю Волновахского аэрофилиала ГУ, Центр пробации, представить досудебный доклад в отношении обвиняемых, особо 1, адреса 1. Быстрицкого Сергея Сергеевича, адрес 2, срок до 22 августа 2019 года. Рассмотрение уголовного производства осуществлять профессиональным судьей единолично. судебное заседание вызвать. 1. Прокурора отдела процессуального руководства по уголовным производствах следственных региональной прокуратуры Донецкой области Новицкого. 2 потерпевшего лицо 3. 3. Обвиняемого особо 1. 4. Обвиняемого Быстрецкого Сергея Сергеевича. 5. Защитника Сагирова. Разъяснить, что участники процесса не лишены права обращения в суд в установленном законом порядке с ходатайством об избрании меры. Пресечение в течение судебного разбирательства уголовного производства. Копию постановления вручить прокурору, обвиняемым, защитнику, направить для выполнения представителю Волновахского аэрофилиала филиала ГУ, Центр пробации. Постановление отдельному обжалованию не подлежит. Судья Чальцева. Антикор будет держать вас по данному делу. В отношении обвиняемого в совершении уголовного преступления, предусмотренного части 2 статьи 190 Уголовный кодекс Украины. В отношении действующего сотрудника Волновахской полиции Быстрицкого Сергея Сергеевича на протяжении всего судебного разбирательства.